044 Migori. Mr. 254, Mambo Dole, I'll see you. Que Mamadoro. Jamani, hilo wako Kenya, Kenya ufuraku jamani, ndugu. Haya, piga hiyo jamani, mashini. Haya, twende, twende, twende, twende.

Oh. warembo warembo warembo Kama unajua ha? kama unajua kutengua mano jabe nyakoma jabe adwaro nyiri auchiel malumu nyiri auchiel Warengo kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja aya nyomeni Rosita. Eh? Niliauchia. Wako wengi. Aya, aya, aya. Nije, nije, nije nipatie climax, nipe climax. Nipe climax hiyo ngoma, nipe climax. Warembo wacheze wasicheze? Wacheze 明天不可以。 you.

hiyo imetosha. Yes. Yes. Imetosha hiyo, imetosha hiyo, imetosha hiyo. Haya, tuongeze moja tufunge. Hapana, tuongeze moja tufunge. Kumi ni nyingi eh? tuongeze moja tufunge. Wapigwa makofi Haya, walilo mzungu umewatu Kiswahili. jamani. Wapi makofi ya mzungu mwenye naongea Kiswahili? Kiswahili, na sio lugha yake hiyo. Haya haya haya, DJ nipatie ngoma moja, ngoma moja tunafunga eh, moja tuna aya aya aya aya aya kwa heshima kwa heshima ya mashabiki wetu wa jamani tunapiga mziki moja moja ya mwisho wachana na moja ya mwisho tunafunga moja ya mwisho tunakaribisha regular engineer Wilfried wapi ndio mwisho tunafunga. Hii moja ya mwisho wacha tucheze pumzia kabanda Wapi ndugu ya siaka baba? Haya Josia, wacha nione watu wa siaka kwa mkono. Josia ya

kila mtu apande hapa juu. Mwenye anataka kucheza, nimekufungulia uwanja, panda juu. Mwenye anataka kucheza, panda juu. Hakuna watu wakupanda eh? Haya, miti wamepanda juu. Wenye wanataka kucheza, mimi wa mwisho eh?